음. Mm-hmm.

嗯。 嗯。 あ、買い物してねえ。 желтуха. わかった。Thank you. Thank you. behind Kev. ぱいこっちにある Mm-hmm. 明るくてピンク。 そこでうろうろしてても死んじゃうよ。 komma dit. dog.

Mm-hmm. 嗯。 Mm-hmm. Mm-hmm. not much weight. Mm. ソセージ。うんうんうんうんうん、一つ とは、政治だうん つはいえ右側シティジェットサイト内 OP. I have, haven't 正二郎マイナス430。 my god. とも。 GT. ミッドゼロ。ミッドツー。 A 行きたいな。うん。ん政治どっか行っちゃった。 거랬죠. 政治、ミッド政治。ミッドヘブンツ。 Mm-hmm. ミッドレイズ。ミッドワン。セブンキュー。 ミッドセージ。ミッド、あ、ミッド2、ロープ。 Mm-hmm. ロもゼロ。サイト内スリー。 it's it's ロングゼロミッドワン。ミッドツー。ヘブン級。あ、いや、 <laughs> ミッドワン。 새로운 네, 거 새로 ミッドは。 <coughs> ミッド。ワンはツるセブンケア。 ロングゼロ。え、ロングワン。うん。え、ロング、政治。ー a ツジェット。ジェットマイナス四十八。 <laughs> レージさん。B 下がったかもです。B レイズ。ジェット B。ガレージは プラッシュ2 Mm-hmm. ロングワンえ、すぐ下がりました。もういないかもしれない。ガレージスカイ。ガレージレイズ。 le 0 スカイエースカイエースカイエスカイエツーヘブンツーヘブンジェット入り口入り口に1人ヘブンヘブン2人 スカイスカイワンフラッシュ horas 0 ボーナスか。